在我后面这套房子是我爸爸亲手盖的房子，占地一千二百平，八百平的花园，独栋三百平，车库都有八十平。很多人觉得德国人很有钱，人人花园别墅，像我老爸，房子占地比三个篮球场大，有花园，有菜地。但是你们知道这样的房子是怎么来的吗？ 这套房子是我父母这辈子的骄傲。如果你们喜欢，可以给他们点个赞。为了给自己四个孩子一个温暖的家，我奶奶六十年前贷款十一万马克买了这个房子。十一万马克在那个年代不吃不喝，大概要攒二十多年，差不多能买十个德国土特产。当时这个房子是一个小小的四方体，我奶奶当时很穷。 为了还贷款，二楼不得不租出去。我奶奶和我爸爸兄弟住在一楼。我奶奶说：“万一钱不够还贷款，我们也可以把一楼也租出去，全家搬到地下室住。”但是无论如何，这个房子一定要保住。二十年后，我爸爸继承了这个房子，他想让奶奶住得更幸福，也为了给孩子们更好的生活。和奶奶一样很节省，把存下的钱都用来盖房子，然后越盖越大。啊，可惜我那时候还不是博主。 正想记录一下我爸爸盖房子的过程。